こんなにこんなにけつける必要ねえだろうよえ何の意味があるんだこんなケツ蹴ることに何の意味が何の意味があるって言うんだえマスクマンにマスクは命と同じくらい大事な 大事なように尻職人にも尻は命と同じくらい大事なものですそれを許さないあいつらあいつらベルトをかけろあれはケツをかけるから勝負だ にお前らも分かってんだろ言うことねえや何もおい高橋宏夢お前はどこに行ったんだよそれだけだいないすおいおいいつやるんだなんかこの間カード発表されて後楽園15日いつだ明日やったやつ帰ってくるんだよ散々てめえらがよ焚きつけといてよ負けて負け惜しみだけ言って 別のとこに行ってるってなんだよそれよこの野郎何の音様たもねえからよすっかり忘れてたよ酒飲んでて思い出したんだよああそうやそんなやついたなってシ所は毎日いんのになお前どこ行ったああんなに印象的な赤い髪もなちょっと見なきゃすぐ忘れちまうんだ新日本のリングは回転早いの分かってんだろ早く帰ってこい